Pues anteriormente se hacían cosas muy buenas, hay cosas muy importantes, pero son proyectos, son cosas que uno no puede utilizar. Todos los maestros recurrimos a recursos educativos, ¿cierto? Pero, ¿qué significa la palabra abierto? Términos de recursos abiertos como tal, no los conocías, no los conocía. Realmente el proceso de reflexión de lo abierto vino a partir del trabajo con Hablar de recursos educativos abiertos no, siempre se hablaba de recursos educativos digitales, y, el, el, uso que le dábamos era pues entrar y beneficiarse de todo lo que uno pudiera encontrar. Nosotros ya habíamos hablado de recursos educativos, más no de lo abierto. Entonces todo lo abierto, todo lo que fue licencias, fue nuevo y realmente impactante para nosotros. reconocer que hay seres alrededor de unos compañeros de trabajo, con unos aportes inmensos y que en internet encontramos las clases hechas, que tú no necesitas sentarte a programarlas porque tú puedes usarlas, aplicarlas, adaptarlas al conocimiento de tus chicos. Los recursos educativos abiertos pues, se han convertido en una herramienta más una estrategia más para poder ampliar eh, el trabajo pedagógico, el trabajo didáctico, de, saber que, no, que uno no está solito, que, que, hay muchas personas alrededor en, favor de, que ese aprendizaje también sea más, más ameno, más agradable. realmente la reflexión, docente pasa a deja de ser ese docente que se para allá al frente, simplemente eh, copia, transcribe, informa a los estudiantes de que pasa en mediador. Los estudiantes van con el recurso educativo, viviendo su proceso, a partir de allí salen ciertas dudas, ciertas inquietudes, y es donde interviene el docente para poder con preguntas orientadoras eh, que ellos van, vayan adquiriendo su, su conocimiento. hemos creado recursos, no solamente hemos bajado de lo que hay en internet y lo que nos dan los compañeros, sino que hemos creado nuestros propios recursos y los lo hemos podido compartir entre todos los compañeros. Y eso pues ha mejorado mucho la dinámica de aprendizaje en la institución. Con el grupo crea eh, miramos que esos recursos a nosotros, nosotros pues podíamos utilizar esos recursos que podíamos hacer recursos pues para que otras personas los, utilizaran, que podíamos utilizar lo que otros pues ya habían hecho. Entonces eh, es eh, una gran ayuda para el proceso que nosotros llevamos con nuestros estudiantes. Existe la posibilidad de que con, con lo abierto circulen en la comunidad educativa, y se reconozca también su trabajo, que ese, recurso sirva de base para otras experiencias, porque mm, invita también a, compartirlos con otros y que, por supuesto, sea reconocido su, su trabajo. Muchos docentes tienen trabajo de investigación pero se quedan allí en lo que ellos hacen en el aula y el crear un recurso educativo permite mostrarlo a otras personas. Entonces eso es lo que me llamó la atención de que fue interdisciplinar, o sea, diferentes proyectos em, que, que realmente nos mostraban el beneficio que le puede darse a los recursos educativos abiertos. Son proyectos investigativos donde vamos a a contextos muy duros, muy duros, vulnerables. Pero entonces queremos que estos proyectos no nos queden ahí cortos, que se queden ahí como que se había podido hacer más por este proyecto, sino que las personas que los cojan los puedan investigar ya más a fondo y puedan sacar cosas muy importantes, buen provecho de estos proyectos. recursos educativos, pero no manejaba el término de lo abierto y eso me ha parecido bastante importante. Entonces, eh, incluir esto en nuestra práctica pedagógica me ha fascinado y realmente el trabajo con los estudiantes desde esa perspectiva es muy valioso. Que los recursos educativos deben ser abiertos, que yo puedo aportar eh, mis saberes a través de esos recursos a otros, a mis estudiantes, y que también puedo recurrir a a los diferentes repositorios donde hay recursos educativos para mm, usarlos en mis clases o también adecuarlos, hacerles algunas transformaciones. Es quitarnos eso, de creer que yo soy la dueña de mi materia y yo lo sé todo de mi materia. Es aceptar que tengo limitantes y que la otra persona me puede ayudar. Yo creo que allí, cuando el docente rompa esos esquemas, vamos a hacer que el conocimiento realmente sea transversal y realmente ese conocimiento lo entienda el niño así, transversal, no unas islas separadas, sino que el conocimiento es para todos.